Привет, друзья! А, итак, всем напоминаю, что находимся мы сейчас вот в этом плейлисте. Запоминайте, пожалуйста, эту картинку. И в этот раз я с огромным удовольствием для вас исполню старую-престарую песенку, легендарную песенку, которую знают очень многие музыканты, особенно джазмены, и называется она «Сент-Луис Блюз». Ну, то есть, что такое Сент-Луис? Это американский город э, в штате Миссури. И, кстати, назвали его французские колонисты в честь короля Людовика IX. Ну да ладно. Самое главное, что впервые спела и записала на грамм-пластинку эту вот самую песенку американская певица Бесси Смит. И было это, представьте себе, еще в 1925 году. Я сказал на грамм-пластинку. А как вы думаете, на чем воспроизводили в то время звук с этой самой грамм-пластинки? на ноутбуке <laughs> или на персональном компьютере. О, взгляните сюда. Вот это и был тот самый музыкальный компьютер того времени. И назывался он граммофон. Ну еще вот что, пожалуй, а, вам станет ясно, что сделал я свой собственный вариант этой песни – ну, то есть перепел ее по-своему в современной аранжировке. А оригинал вы можете послушать по ссылке, которую я даю здесь в описании под этим видео. И прошу всех вас, не принимайте мою пламенную речь в качестве лекции. Я не лектор, я все-таки скорее автор и музыкант-мультиинструменталист. Ну и еще, ну что, ну немного умею петь. А лекция это дело, ребята, очень серьезное. Мы еще с вами за знакомство. голубчик, у меня лекция. Лекция, Прости, голубчик. пожалуйста, я очень увлекаюсь астрономией. Э, что такое космос? А, космос – это… Голубчик, у меня же лекция. Будьте здоровы. <laughs> Ну что ж, итак, друзья, я поздравляю всех с праздником. Смотрим и слушаем все вместе. Сент-Луи Блюз. Поехали! sun go down It makes me think of my last long round